Berhubungnya dengan Ya'jud dan Ma'jud duk korek tanah. Korek bombing. Satu hari nanti ataupun satu ketika nanti mereka akan keluar dan akan merosakkan semua di atas muka bumi. Allah alam lah ni mengikut kehendak Allah Taala lah. Dia nak gih khianat gapo wak gapo tapi keadaan yang akan berlakunya iaitu sebelum pada hari kiamat. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok yang menahan mereka. Wallahu a'lam, duduk di bukit mana kita tak tahu. Tapi yakin katanya bukit itu dikorek hari-hari hari-hari hari. Lepas tu pitu dia tu dikatuk oleh Zulkarnain pada zaman dahulu. Ketika mereka hampir dapat melihat sinaran matahari, orang yang berada di atas mengatakan, "Kembalilah kita, kembalilah. Kita akan melanjutkan pekerjaan besok." Ha, jadi dia korek-korek korek-korek. Berdekat-dekat nak siapa dah, nak nampak dah cahaya matahari. Orang yang duduk tahu nah royak kepada puak-puak kerja dia. Puak Yakjud Makjud belaka, klik klik klik klik klik klik. Tidur tidur tidur tidur. Ha gitulah. Esok kita mari buat pula. Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين Amma بعد Saudara saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat uh, Minggu yang pertama lagi Di dalam bulan Jamadil Awal Tahun 1444 Hijrah Dan kita berada di minggu yang pertama Bulan 12 tahun 2022. Hadis yang ke-140 ni dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah masih lagi uh, hadis-hadis ni bicara hubungnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرج ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفظ فيقولون قهرنا أهل السماء قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن wa tashkaru syakran min nuhumihim wallafzu ibn majah hadis ni dikeluarkan oleh at-tirmizi 3153 dan ibnu majah 4080 hadis sahih berhubungnya dengan yakjud dan makjud duk korek tanah korek bomin. satu hari nanti ataupun satu ketika nanti mereka akan keluar dan akan merosakkan semua di atas muka bumi. Allah alam lah ni mengikut kehendak Allah Taala lah. Dia nak gih kenak gapo wak gapo tapi keadaan yang akan berlakunya iaitu sebelum pada hari kiamat. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok yang menahan mereka. Wallahu alam duduk di bukit mana kita tak tahu. Tapi yakin katanya bukit tu dikorek hari-hari hari-hari hari. Lepas tu pitu dia tu dikatuk oleh Zulkarnain pada zaman dahulu. Ketika mereka hampir dapat melihat sinaran matahari, orang yang berada di atas mengatakan, "Kembalilah kita, kembalilah. Kita akan melanjutkan pekerjaan besok." Ha, jadi duk korek, korek, korek, korek. Bor dekat nak sapa dah. Nak nampak dah cahaya matahari. Orang okay, yang duduk. Helna. Goyak kepada puak-puak kerja dia. Puak yakjud makjud belakang. Klik, klik, klik, klik, klik. Tidur, tidur, tidur, tidur. Ha, gitulah. Esok kita mari buat pula. Kita akan melanjutkan pekerjaan besok. Lalu Allah mengembalikan tembok itu seperti keadaan semula. Dan lebih kukuh. Ketika tiba masanya, Allah berkehendak untuk hantar mereka menghancurkan manusia. Mereka pun mulai mulakan penggalian lagi ketika mereka hampir dapat melihat sinaran sinar matahari. Orang yang berada di bahagian atas berkata, Kembalilah, kita akan melanjutkan pekerjaan besok. InsyaAllah. puak Pokok dia tak biasa sebut Allah, Tapi dekat-dekat dengan nak berlaku sungguh, nak tubik. Orang yang duduk neunam, pok-pok dia, dia sebut, insyaAllah. Jadi, dengan sebab dia sebut insyaAllah tu lah. Allah Ta'ala ta'wi klik semula tanuh. Hak pok-pok dia duduk gali. Dia dia macam tu. Jadi gali esok, huk, tembuh lalu lah, Tembuh dah bukit. Tu baik pok-pok dia alawat di atas muka bumi. Mereka mengecualikan maknanya dengan mengucapkan lafa, insyaAllah. Allah Ketika kembali ke sana, maknanya pokok-pokok dia klik semula, klik tidur ke klik berehat, tempat tersebut dalam keadaan seperti mereka tinggalkan. Ha, tu. Jadi, tak klik tanuh hak yang korek-korek-korek yang kongdem Supaya dengan hak dia korek hari ini. Gitulah. Tak klik seperti biasa. Mereka pun meneruskan pekerjaan hingga berhasil menghancurkan tembok. Tembok-tembok di sini bukan batas Tenun tu dah Tembok di sini maknanya kampeng. Nah, kampeng yang Zulkarnain di katuk dengan besi, dengan temaga. Kau duduk di satu tempat. Allah Alam lah. Di mana tu? Dan keluar ke perkampungan manusia. Tu baik habis. Untuk khainat. Nyamakir, nyagepih, nyagotu wakani atas muka bumi. Masya Allah. Mereka meminum air yang mereka lalui hingga tidak tersisa. Makai air sungai ni kering habis. Ha, tengok. Air sungai, air carok, air apa, kering pok-pok dia makai. Seluruh manusia berusaha berlindung dari mereka dengan bersembunyi di benteng-benteng. Maknanya lop ni, manusia hidup pada zaman itu pakai lari habis. Wallahu alam tak ada bedil, tak ada tak ada awud nak kau lagu mana nak boleh lawan puak Yakjud dan Makjud. Wallahu alam. Dah. Nabi wayak lagu ni maka kita percaya lagu ni. Kemudian mereka melepaskan anak panuh ke langit. Anak panuh itu jatuh kembali dalam keadaan berlomo darah. Hak ni pelak. Eh? Ambil anak panuh, Cuk! Naik ke langit. Naik ke langit maksudnya naik ke atas lah. Tapi turun empat. Anak panuh tu ada darah ngali wallahu alam hak ni kita pun tak tahu nabi royak saya dak baca dua tiga hadis lah macam-macam ni jadi seolah dah kata yakjud dan makjud ni dia ya, tak padan dengan dia nak buat aku rosak ke di atas muka bumi dia ya, berasa katanya alih atas ni boleh jadi ada lagi seru-seru dia ataupun benar-benar yang nampak sehingga dia dia panuh apa jatuh berlomo dengan darah di anak panuh dia mereka berkata kita telah berhasil memaksa penduduk bumi dan berhasil pula meng mengalahkan penduduk langit. Ha, maknanya ia boleh kerong belaka. Boleh kerong dunia dan boleh kerongnya benar-benar hak di atas. Wallahu alam lah. Kemudian Allah mengirimkan ulat. Ha, ni tengok. Walaupun kedai best setara mana pun. Tapi Ya'juj dan Ma'juj mati dengan ulat. Nah, untuk menyerang leher-leher mereka hingga mati kerananya mati mati dengan ulat ha, tu, sebab tu dah kedebel hanal wasabakan yang lebih daripada gapo-gapo mati dengan nate hak kecil-kecil ah, masuk dalam hidung masuk dalam telinga masuk dalam lubang lubang-lubang masya-Allah mati tapi manusia jarang kita tengok mati dengan ulat kecuali orang tu dia boleh jadi ulak banyak ataupun nate-nate biso seperti buai kalau lagu mana dak mari duk hurung apa mari duk hurung dia boleh jadi mati tapi jarang kita dengar manusia mati dengan sebab ulak masuk dari dalam telinga masuk dalam hidung ni nak ayat katanya Allah masih duk jaga kita walaupun kita tidur sekalipun misal saja ni katanya sumuk berasa nak masuk ke hidung kita dengan sendirinya orang dia sedar daripada tidur dia dia puasa nak sapuh puasa nak nak nak, nak buai sumuk dan sebagainya kalau nak masuk dalam hidung masuk dalam telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi demi jiwa aku berada di genggamannya ni wallazi nafsi bi nabi dah kecek lagu ni nabi bersumpah demi nyawa aku duduk di tangan Allah ha tu ceh tu yang nak rayak benar-benar hak penting Seluruh binatang di bumi menjadi gemuk dan penuh lemuk kerana memakai daging bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Lepas lepas daripada Ya'jud Ma'jud mati, mananya bertabur ke eh, supaya ngaitik air mati dah. Ha tu. natem nate ada ada lagi pada waktu tu giduk makan saksop Ya'jud dan Ma'jud. Makan, makan, makan, makan sampai ke menatai jadi gemuk. Ha tu. Benar hak pelik yang akan berlaku di akhir-akhir zaman nanti. Masuk pula bab yang ke-20 ni, kita pergi sikit lagi dah, masa ada tak berapa minit dah. Tajuk dia Al-Mahdi. Al-Mahdi ni bukan nama orang dah. Tapi maksud di sini iaitunya orang yang tunjuk jalan baik kepada orang. Tu makna Mahdi. Al-Mahdi iaitunya anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernamanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nabi rakyat katanya orang ni lah yang akan memberi petunjuk kepada manusia sebab orang ramai duduk di dalam keadaan sesak. Teruk dah keadaan manusia. Maka timurnya anak cucu Nabi seorang Wallahu yuk semai mana tu tapi kita yakinlah kata benda ni benda yang akan berlaku sebelum hari kiamat orang-orang Melayu kita selalunya sebut Imam Mahdi bukan? Imam Mahdi jadi Nabi ada royak di dalam hadis-hadis lain katanya kulit dia adalah seperti kulit aku nama dia dan nama bin ayah dia pun supaya dengan nama aku dan bin aku dialah yang akan menyeru manusia setelah manusia duduk di dalam keadaan sesat dan banyaknya maksiat di atas muka bumi. Wallahu alam ketika mana Imam Mahdi nak keluar ni ataupun nak lahir, ha ni wallahu alam. Nah lama orang pakat duduk besar-besar anak cucu Nabi, dia ada sebut Habib dan sebagainya. Habib Habib artinya kekasih. Tirak Hong Chan, Habibi maknanya kekasihku. Nah. Kita tak ada nak besar apa habib-habib mari negeri mana sekalipun. Anak cucu nabi sekalipun. Nah, wallahu alam. Saya jumpa dua minggu lepas orang yang ke 98 yang dia royak katanya dia adalah anak cucu nabi. Gi ke rumah dia. Maka test sekali dengan dia. Orang panggil kepada dia Muhammad Qaya Sayyid. Saya kejut nama. Jumpa dengan dia, dia katanya, dia nama Muhammad Qaya. Orang dalam kampung tu panggil Sayyid kepada dia. Dia tunjuk kepada saya nama siapa ke ayah dia, siapa ke dia. Dia nama Muhammad Qaya. Ih, kejut. Tapi kita tak ada duk kosak katanya nak ambil berkat atau ambil apa dengan dia. Ini, ha, nak ayah katanya, kita pegang eh, katanya Imam Mahdi adalah orang yang usaha nak dakwah manusia ke jalan mulia ke jalan baik. Nah, ha, cuba kita tengok dalam hadis ni masa ada sikit lagi. Kita baca sah hadis ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala Allah latawwala Allahu dhalika al-yawm حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وجورا Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4282 dan At-Tirmizi 2230. Hadis Hasan Sahih. Maksudnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda Nabi katanya seandainya seandainya makna apa kalu nah seandainya tidak ada masa yang baki dari dunia kecuali satu hari sahaja ha ni maknanya kalu-kalu dunia dekat-dekat nak berlaku hari kiamat ada lagi sehari nescaya Allah akan apa? memanjangkan hari itu kemudian Allah akan mengutus kemudian Allah akan mengutus seorang dari keturunanku atau dari ahli keluargaku iaitu ahlul bait ahlul bait iaitu anak cucu nabi ataupun ahli keluarga nabi yang kebanyakan ulama katanya tak mesti ahlul baik ni anak cucu nabi saja bahkan abbas pak saudara nabi pun dikatakan ahlul baik. ha tu tapi kalau kita tengok dalam dalam sejarah ni wallahu alam ni saya duduk tengah-tengah kalau tengok dalam sejarah anak cucu abbas turun gi sapa di satu ketika tak ada nak nak nak nak nak in e yang kiri kanan dah, tapi nak ayat dalam sejarah. Anak cucu Abbas iaitu nya orang yang mula-mula qatan Bani Abbasiyah di Baghdad. Masya-Allah. Nama dia apa? Abdullah as safah as safah ni artinya orang nong liat. Daripada keturunan Abbas tu. Di siapa situ? Nak ayat katanya satu orang Masya Allah dia bunuh orang ni boleh katakan กลายเป็นวิถีชีวิต dia. Ha tu. Saki baki daripada Bani Umayyah padahal daripada Quraisy belaka tu Bani Umayyah pun daripada keturunan Quraisy, Bani Abbasiyah pun daripada keturunan Quraisy. Tapi perang dua-dua tu masya-Allah. puluh-puluh ribu mati perang bunuh kerak-kerak dan sebagainya sehingga ia tak sibuk tinggal walaupun sore daripada Bani Umayyah ni Abdullah bin Asaf Abdullah As-Safah daripada keturunan Abbas iaitu pak sedara Nabi nah, habis situ Nabi banyak katanya namu yang namunya sama dengan namuku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan kerana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezalimi. Ha, Akhir sekali, saya bila-bila duduk baca, ni orang yang bernama Muhammad Qaya. Eh, saya pukul gambar dia di India pada dua minggu lepas. Jumpa dengan dia. Orang panggil kepada dia Syed gitu. Inilah. Nah, ayat atasnya tak ada kita tak sewa jadi duduk besar-besar apa? Siapa kau sanjung, jabat sale, kucuk, ambil air, ambil berkat, dakak go tu dak dak dak dak. Nah, kita wujud jadi tamada-tamada sudah. Wujud jadi biasa-biasa, tak ada kira keturunan siapa, raja pun. dia adalah manusia. Nabi sendiri pun Nabi tak sewa jadi orang duduk sanjung-sanjung kepada dia pelajok-pelajok. Ha tu tak sahih. Nabi royak katanya aku adalah manusia aku hak beza sikitnya dengan kamu iaitu dengan wahyu. Tu ya. Hak beza. Pas tu sampai pada tu biasa bukan arti kita lob tanah nabi dak. Nabi ni adalah tertinggi segala-gala sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, penghulu segala rasul-rasul dan nabi, nabi sendiri ayat katanya ana sayyidu waladi adam akulah penghulu segala anak cucu ada. Tapi Nabi raya wala fakh. Aku tidak wal ataupun aku tidak tunjuk katanya aku ni lebih gatu lebih gani.